Mimi ningependa tu kuomba Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta kwa heshima, sisi kama watu wa Mount Kenya tunakupenda kama kiongozi wetu, lakini kuna watu ambao wanakuzingira ambao wamekudanganya kwa miaka mingi, na ujue wamekudanganya. Angalia mahali watu wa Mount Kenya wako na mahali wewe uko. Hao watu ndio walikuambia kila siku, hapana, ground ina change fanya hivi ama fanya vile. Wakachukua majina wakaita William Samoei majina, wakasema ati yeye anafanya hivi na vitendo zile za kuekelewa ndio ati adharauliwe na achukiwe. Lakini watu wa Mount Kenya wamesema hao sio waongo, pia wamesema hawapangwi, wamekataa kupangwa, wamekataa kulazimishwa, wamesema hao ni watu wamimnifu ulikuja ukasema miaka kumi yako kumi ya Ruto. Hao wamesema hawataki kujulikana kule nje kama watu ambao wanatumia wengine vibaya, ati unamweka majina mabaya ndio umwangushe chini. Sisi tunakuomba kama watu wa Mount Kenya, kama iko mtu alijaribu kuangusha serikali yako, sisi tunajua mwenye alijaribu kuangusha serikali ya Uhuru ni nani ni nani? Si alijiapisha mchana? Si kila mtu aliona? Huyo ndio sisi tunajua alijaribu kukuangusha wewe, na kama ulimsalimia, sisi tunakuomba kwa heshima, miezi nne ambayo imebaki, wewe tafadhali fanya handshake na William Samoei Ruto. Ndio hawa watu wasikuwa upande mmoja na wewe upande mwingine, ukienda nyumbani mwezi wa nane, kwa sababu hautafuti kiti tena. Tunakuomba umsalimie ndio uende nyumbani na heshima yako. Sisi tunakuomba Mheshimiwa Rais, hao watu ambao wamekuzingira na kuomba uwabadilishe, kwa sababu hao ndio wanakupoteza njia. Kukwambia uwekelee William Samoei Ruto maneno ati ndio achukiwe na watu wa Mount Kenya. Hawa watu hawabadiliki. ninyi mnabadilika, watu wa Mount Kenya mnabadilika? Mtawacha Ruto hata akiitwa amefanya nini? Watu wa Mount Kenya wamekataa. Hata sisi tulitii amri ya hawa watu, tukaingia chama cha UDA. Kwa hivyo tunakuomba kwa heshima kuu, fanya handshake halafu utoke kando uwache william samoei ruto amenyane na huyu mzee wa azimio si ndio na sisi watu wa mount kenya tunasema asubuhi na mapema tutakuwa tumeingiza nani state house tutakuwa tumeingiza nani state house sisi hatuna maneno ingine isipokuwa hiyo tu hiyo ndio message ya ground na tungependa utusikize na tunasema ona mundu mukoroni atarago no kurumwa atia ataduma huo. Sisi tumeambiwa katika mikutano ambayo inafanywa kule Yavai Hotel, kuna PS Kibichu na ni kijana wetu hapa Kirinyaga, ana hapa ya kwamba mimi gavana ati sitakuwa pale kwa ballot. Mimi namuuliza unanipangia nini? Tunasema shetani afanye nini? Ashindwe. Mimi ninawekwa mpaka hapa na Mungu, na Mungu ataendelea kunilinda kwa sababu kusema nisikakue pale inaonekana unataka kunipangia, kuna maneno unanipangia, lakini tumesema shetani ashi ashindwe. Mungu atatufikisha na atatuvukisha, kwa sababu sisi tunaamini Mungu ndio ako nasi, si ndio? Na watu wa Kirinyaga wamesema hawapangwi, hawapangwi na hawatakubali kutishwa au watakaa katika chama cha UDA na watachagua kiongozi wao William Samoei, si ndio? Aya, na kwa mwisho tuoneshane kura za William Samoei na chama ya UDA.